gozamena, egina alak eginda, emaitza lortzea. Emaitza gozoa, lanaren ordaina, jakina. Oza, saiatuz gero, badugu eta zerekin goza. Eutxi horri, eutxi egindakoari. Eutxi geureari, kirolean ere, eutxi euskarari. Banaka, binaka, taldeka, leia, kemena eta dema. Irabaztea, ez da dena. Zaletasuna eta adiskidetasuna horiek gure lema horra hor, etorkizuna. Eman, eman gogor. Izan zaitez baikor, eman euskarari bizkor. Ezi, erakutsi, hazi, eutxi, arrakasta kosta ala kosta, atxedenik gabe, lortuetekin. Ekin eta ekin elmuga berekin, ekin geureari, ekin euskarari. Kirolean ere, ekin euskarari. Mintzatu, solastu, euskarazari. Arrakastaren gozoa, oiua eta zalaparta, familia eta lagunen babesa zizan ausarta, jardunean aurrera jo, etorkizuna aparta. Eutxi horri, kirolean ere, eutxi euskarari.